Awesome. Yeah, Maggie. ده واحد يمني Victory belongs to us في واحد مسج قدامك يا رقم ثلاثة ناس يموني من بعيد وشو على الانفور بعينك حطيها على الانفور عشان تعال خويه هنا خويه هنا خويه هنا يلا تعال عيشي ها يلا يلا يلا الله يلعن ابو شكله عادي شيلوه شيلوه شيلوه عادي بروح العب انا لحالي بعد آه. شوي عادي قوي انا قوي عندي واحد awesome. Please recall me. Recall me. Please recall me. تراجع إلى المنطقة الآمنة. Location. Awesome. واحد بس Awesome. يمكن نروح على الاستدعاء عرفته عرفته Awesome. Thank you.